صباح الخير على المشاهدين جميعا في برنامج افكار واصلاح على اليوتيوب. آه، كل حلقه بقدم لكم فكره جديده صناعيه هدفها تنميه الاسره في منازلها صناعيه. آه، مشروع النهارده هو مكن الطباعه. مكن طباعه الشرايط. يعني انا اقدر اطبع عليها شرايط الشرايط ديت بيطبع عليها المناسبات والاعياد والافراح وكل عام وانتم بخير آه، الشرايط ديت بنطبع عليها كمان كمان المقاسات بتاعه الملابس. آه، المكنه ديت متعدده المراحل فيها كذا مرحله يعني كذا فكره. آه، عشان كده هو انا مش هقدر اشرحها لكم في حلقه واحده، انا هشرحها في مجموعه حلقات لانها لان كل جزء يعني ليه خصوصيه في الشرح. آه، فزي ما انتم شايفين امامكم دلوقتي ان هي مكنه صديقه للبيئه. يعني ايه؟ آه، الجار له حق عليا. انا ساكن في شقه وجاري له حق عليا. فطبعا انا مش عايز ازعج الجيران عشان كده هو معظم المعد آه، المتن اللي هو تم عمله في وعرضه في برنامج افكار واصلاح هو عباره عن مكن صناعه يدوي يعني حركه يدويه عشان كده هو انا مش عايز اعمل ضوضاء يعني هو يعتبر صديق آه، للبيئه, آه، ما بي ما بيديش اي اصوات زي ما انتم شايفين اهي ادي الحركه بتاعته الحركه ديت ما بتديش اي صوت آه، تاني حاجه هو عباره عن جهاز سهل جدا الواحد يقدر يعمله يعني ما فيهوش اي مشاكل خالص يعني اجزاؤه بسيطه جدا عباره عن قنبله آه، غساله وطنبره غساله تحت دي وظيفتها ان هي تعمل توازن في الحركه بحيث ان الحركه اللي فوق تساوي الحركه اللي تحت وفي اهو شداد الشداد ده هو ده اللي هو بيشد السير عشان يخليه قوي بحيث ان هو يديني حركه ودي عباره عن رجل آه، بسكليته آه، فكيت الجزئين اللي هي في الجنب دول وقدرت ان انا احولها الى دراع متحرك وفي هنا مسمار ماسك هنا اهوت في حديدتين هنا اهوت ثابت فيه رمان بيه وعليه افيس بتاع آه، بتاع مواسير وماسورتين اتنين ماسوره هنا اهوت وماسوره هنا اهوت الماسورتين دول آه، انا ممكن اخليهم اتنين ممكن اخليهم اربعه يعني على حسب ما انا ما انا عاوز في الساعه بتاعتي آه، مربوطين هنا اهوت وفي هنا اهوت ماسوره اكبر شويه بحيث ان هي تعمل لي حركه من جوه يعني زي ما انتم شايفين الحركه دي طالع ونازل زي الاسانسير يعني هي وظيفتها ان هي بتطلع وبتنزل كده زي الاسانسير وفي تحت هنا اهوت شدادة خيط الشداد الشدادة اللي هي تحت هي عبارة عن آه، فلتر مية الشمعة بتاعت فلتر المية آه، جمعتها مع بعض فأصبحت إيه يعني ليها يعني ليها فاعلية هي اللي هي بتعمل عملية شد الشريط دوت على أساس إن هو يعمل لي نقط متحركة يعني زي ما انتم شايفين كده اهوت أنا هوريها لكم دلوقتي يعني ان هو البقره ديت وفي بقره ان هو هي ديت اللي انا بحط فيها الشريط والبقر والبقرتين البقرتين فانا بلف كده هو فهي بتحرك لي الشريط يعني بتحرك لي الشريط دوت بحيث ان هي تديني الكبسات بتاعه الطباعه وفي ان هو الحباره الحباره ديت بتتحرك مع الحركه اليدويه بتتحرك وبتعمل لي الحبر هنا اهوت وبتاخد الحبر من المنطقه الاسفنجه ديت وبتتحط هنا وهنا هو دراعات الظبطات يعني ظبطه الشغل عشان كده هو النهارده هتكون الحلقه عباره عن ايه؟ عباره عن الشرح الحركه الميكانيكيه في المكنه وبعد كده هبدا ان انا افككها واشرح لكم اجزائها على مراحل الحركه الميكانيكيه بتبدا ازاي ان في حركه دراع من هنا حركه الدراع دي فيها طبره من هنا بتشد لما انا بلففها كده هو بتعمل ايه؟ بتحرك لي طنبره تحت الطنبره اللي تحت ديت فيها موجود آه، شداده الشداده ديت هي دي اللي هي بتشد الشريط بتحركه من نقطه الى نقطه الى نقطه الى نقطه ونفس الحركه حركه الدلاع هي نفس الحركه بتاع حبرت الاكلاشيه وفي نفس اللحظه ضربت الاكلاشيه على على الشريط على اساس ان هي تعمل لي طبقه هي الفكره بسيطه بسيطه جدا يعني ممكن اي حد يقدر يعملها في منزله وهي يعني يعني كل دوت عباره عن زوايا بتاعه شباك آه، اللي هي زوايا حديد اللي هي بتتعمل بتاعه الشباك وزاويه بتعلق عليها الحاج يعني يعني بسيطة جدا جدا جدا يقدر أي حد يصنعها ويبدأ ينتج تاني. آه الحلقه اللي هي ان شاء الله آه، هشرح آه لكم فيها الجزء العلوي الاول على اساس ان هو ايه آه الحباره وعلى اساس ان هو كابس الاكلاشي. آه، الى اللقاء في حلقه قديمة من برنامج افكار واصلاح عن مشروع جديد وهو مشروع مكنه الطب.